yan guys ha ah, Tandaan natin ito lang yung tanging paraan na communication natin sa mga ano kapo natin truck driver. This is the only communication we have left to other truck driver. You have to clean this para ah, you see you see your the temperature see Ayan guys, tignan nyo naman kung saan nang gagaling itong mga isno na to kailangan pa natin linisin ito punta ako doon sa loob doon ako nagbayad sa loob eh awa nga ng awan ko eh, hindi niya ma-accept yung card ko dito sa kanilang ano rito yun yan lagay lang muna natin dito sa taas full tank natin ito kasi talagang uh, tatakbo tayo sa ano sa DC well inisin na rin natin to ilaw natin sa kabila dito na ako dadaan para malinisan ko yung aking ano malamig ilaw yan guys ha tandaan natin ito lang yung tanging paraan na communication natin sa mga ano kapo natin truck driver this is the only communication we have left to other truck driver make sure this one is clean especially kapag gabi lalo at nagwi winter na ganon naku po ah, kita nyo yeah. yan oh linisin natin to yeah. kasi cause ng accident ito kasi hindi, hindi nila makita ang ilaw nyo kung hihinto kayo o mag slow down o left turn o right turn kung nakahazard kayo they never see you of course you want them to see you and you want also to see them so ganito rin ang gagawin nila yan guys make sure linisin mo yan para visible ka sa kanila yeah. Ganon din ang gagawin nila para visible din sila sa'yo kita mo sila kita kanila yan para ang buhay mo ay uh, safe yan yan kahit ang kahit sa taas hindi ko na maabot yan Woo! lalagyan ko to yan sa reaper natin one half na lang ano saan ba nang gagaling ito malayo yabanti ko konti diabot yung ano yata eh hindi yata abot ano natin layo bante bante Diyan ka lang muna Banti ko lang. Banti lang. Kunti lang. Upya. Uh. good pwede na yan Woo! lamig guys yan matakbo pa ah. full tank natin yan lilipad-lipad kasi to guys eh kailangan linisin para makita ko ang nangyayari sa aking ano kailangan you have to clean this para you see you see your the temperature see makita kita and also this one Okay. Matakbo pa. Yeah. Oh. Yeah. Ayan ho. Kailangan din kasi linisin to mga kaibigan eh kasi mamaya pag nabuo ito tumigas nasagasaan ng uh, ibang uh, ibang uh, sasakyan pag nalaglag nako ito kasi guys kapag ka ito tumigas tapos may nalaglag ito cause pa ng aksidente to kapag tumigas ito matigas din to eh tapos pag nasagasaan ito ng ibang sasakyan maaring mount balance sila ang mangyayari niyan cause pa ng accident talaga yan hindi mo maiwasan kasi ito eh kasi talagang tag-isno ngayon galing dyan yan oh tumatama o ah, galing sa isno kagabi yan na doon sa tinulugan ko oh yan Tsaka ah, ito mga tipak na to pag yan tumigas. Para kang nakasagasa rin ng malaking bato sa gitna ng karsada. Yun. Oh. Ah. Sagadin ko na ito kasi pupuntahan ko malayo-layo pa bundok yan yan para dito pa lang eh malinisan na lahat yan ito alright of course lastly patatalize itong ating ano reaper kargan natin baka maubusan ma mamatay ang ano reaper wala na mangyari yan mapapanis na yan Ayan mga kaibigan uh, Ayan nakita nyo naman no uh, Kung gusto mong maging safety ka At uh, maging safety ang buhay mo At buhay ng mga kasamahan natin na nag-drive uh, Gawin natin kung ano yung nararapat Upang siguro may layo tayo sa Kung ano mga uh, hindi magandang pangyayari Kasi yan lang yung tanging uh, paraan Communication mo sa ibang driver Para makita kanila uh, Especially when you are driving at night kasi sa gabi lalo pag winter natatakpan talaga yung mga yan wala kang makita so ang mangyayari yan blind spot mo yung nasa harapan mo ayan hindi mo alam kung siya ay uh, left turn right turn or nakahazard kasi naka-slow down ayan guys ayan mga kaibigan no sana nakapulot ulit tayo ng kahit papanong uh, maliit na tips at ideas ay binahagi ko sa inyo ngayon ayan naman na uh, sana patuloy nyo pa rin tayong suportahan at the same time hindi lang naman na uh, tips at idea ang ginagawa natin at paano uh, entertainment na lang hanggang sa muli mga kaibigan peace up bye Lakay Pinoy Tracker